Knock knock. Who's there? Surprise. Surprise who? Surprise, Eh frère, je me réveille, je vois un message de ta part. Arrête de m'envoyer des messages, t'as pas compris, c'est fini. T'es pas mon pote, tu me casses les couilles, tous les jours tu m'envoies des messages, je te laisse en vue. Stop mais écoute, tu continues. Oh. pushing P. in the block like cripple Call that pushing leads You know I got the get some trees Yeah, we pushing P You know my boss, they come with ease Call that pushing P Yeah, we go all on the gas Yeah, we pull up on the block Yeah, you know your mom is bad Yeah, I call her super hard Yeah, she pushing on my P While I'm pushing up the D Yeah, she all up on me Yeah, you know I like it My bitch, she got cake Loving the way that it is Flipping it infinite ways Don't give a fuck what you say clear. Hey. Yo J'ai toujours été seul, sans canon. This one is from my one. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. Get in the line now. Un Google Play de 50 euros est caché dans la vidéo, sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent. Oh,